Wanti yeroo natti ta'e yaada qooda koo wallaaleen kophaa taa'e aadaa. Diiniin nama hundarraa qooda ofii barbaada. Waa wal gaafannamee gaafii nama hundaa. yaadera dubartii jamaatiin naa guddaa. Of gaafadhee dhabeen simbiraa barbaada. Jireenya kee keessa maal buufachuu yaada? Waan deeniif gumaachitu mee maal harkaa qabda. دینی کنا فیرے مالو ججو جچو اتو ربرا ملکاؤ برباد مالو جتے کبرا اکا یت جلا